Seguramente en las noticias has escuchado a ciertas personas decir que los migrantes son puros delincuentes, pero ¿qué tanto de cierto hay en esto y qué tanto podemos generalizar así? El objetivo de este video es ver si es correcto generalizar o estas afirmaciones están equivocadas. Para esto, decidimos ayudar a los migrantes que iban más cansados y rezagados, ofreciéndoles un ride para alcanzar a sus demás compañeros. Lo que ellos no sabían es que en la parte de atrás de la camioneta colocamos una cámara oculta y un billete de 100 pesos para ver si al ir solos ahí atrás lo tomaban o si sus valores eran mayores a su necesidad. En este video no tocaremos el tema de si es o no es correcta la migración, ya que el objetivo de lo que queremos transmitir es otro. no solo no tomó el dinero, sino que vimos otros migrantes que habían quedado atrás, y él decidió cederles su lugar.

¿Ya siete? Está cañón, ¿no? Gracias, hermano, gracias. Por los baches y el estado de la carretera, la cámara se empezó a mover, hasta que ésta se desacomodó y quedó oculta detrás de la lámina. No pudimos ver más, pero pudimos grabar este audio. No vaya a tocar nada de ahí. No. No. Déjenlos ahí. Déjenlos ahí, papá. Conmigo no vengan con esa banda. Les queremos dar estos 100 pesos. Ah, bueno. Se los dividen entre los cuatro, porque iban ahí y la verdad muy hasta ahorita me di cuenta que iban y muy honestos ustedes no, que no, se los se llevaron. que nosotros no venimos en eso, sí, nosotros traemos otra misión. Eso. A pesar de sus necesidades, no nos tocó que alguien tomara el billete. Por eso, no se puede generalizar y decir que son unos delincuentes. Simplemente es gente que está huyendo de su país y busca un futuro mejor.